herkese. Bugün bir bisiklet vloguyla karşınızdayım. Evet, ilk bisiklet vloguna hoş geldiniz. Ankara'dayız, Kırk Konaklar'dayız. Öyle geziyoruz, eve doğru güzel bir yolculuğumuz olacak. Ankara'da bayağı hava sıcak. Yolu zaten görüyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Şöyle karşıda, karşıda göstereyim, kafamı dik Şöyle de görüyorsunuzdur telefondan falan ses kaydı alıyorum. Şimdi ufak yolculuğumuzu yapalım. Ee, bisikleti dönmeden yaptım. Altın elbiseli adam havasına bir video çekmiştim biliyorsunuz. Ee, orada biliyorsunuz yani duygularımı, düşüncelerimi anlatmıştım. Bir de ayrıyeten motor olmasa da bisikletle anlatalım. Yani ben bugün şunu fark ettim. Altın elbiseli adamın videolarını izleyerek de bisiklet sürülebilir yani yapmak istediğimiz e, hangi kurallar olmalı, hangi kurallara göre sürmeniz gerektiği. Ablamla bayağı hareketli çıktı. Aracı bayağı hızlı sürüyor. Şimdi şöyle biraz ilerleyelim. İlerilere doğru sürelim. Bayağı yoruldum ya. Pedal çevire çevire. Pis oldu yavaştan devam edelim. Şimdi bisiklete ekstra ayna gelecek. Aynalarla daha rahat bir şekilde çevre kontrolü yapabileceğiz. Motor kullanmak ister miydim? Ya isterdim. Çünkü hani motorun ayrı bir yeri var bende. Şöyle dört yol ağzına bakarak ufak ufak geçelim. yavaş yavaş gidelim. Buraları size gezdirelim. Ola ben ilk defa geliyorum bu arada. Var var. Oyun kanalı ama. Üniversiteli oyunda. 40, 40 bin abone. Üniversiteli oyunda. 40 bin. Görüşürüz. Evet. Çocuklar geldi. Abi kanalım var mı diye. Yani bisiklet vlogları dediğim gibi bayağı izleniyor. Şimdi o kardeşlerimize selam olsun. Oyun kanalımızı söyledik ama olsun üniversiteli oyundayım. Yine kanala söylemiyoruz sonuçta. Evet şimdi tekrar yola çıktık uzun uğraşlar sonra devam edelim. Şimdi şuradan gideceğiz. Yavaş da olsa. Telefon varım ses kaydına devam ediyordur. Şu ileride bir su içelim. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Şimdi e, yavaş yavaş da olsa durmaya başladık. Evet sağa sola baktık araba gelmiyorsa çık artık yeşillenene yeşilini olsun da bekleyeceğiz. Bisikleti 3 yıldır kullanmıyordum. Baya yani baya diyeyim. Yorucu bir şey olmaya başlamış. Spora da bayağı gitmiyorum çünkü. Belki benim açımdan daha zor. Şimdi şuradan yavaş da olsa eve doğru gideceğiz. Burası bizim en tehlikeli yerlerden bir tanesi. Şurada oturup su içelim. ateşi bekliyoruz. Beş dakika olmuş güzel. Işık yanına hemen geçelim şöyle. Şu ablamın arkasına. Evet sağımıza solumuza bakıyoruz ve geçiyoruz. Evet eve yavaş yavaş yaklaştık. Evdeki amacı göstereceğim şimdi size. Eve doğru gidiyoruz şu anda. Bayağı hızlandık şu anda. Keşke sinyal olsaydı ya valla. Biraz kısa oldu mu? Böyle hani bu ilk defa böyle bir şey çekiyorum. İsterseniz hani kısa çektim ilk önce. İsterseniz daha çok çekerim. 5 dakikalık yolculuk olsun diye 10 dakikalık. Şimdi biraz hızlanalım. İleri doğru gidelim. dik bir yokuş var. 下去了。